құттықтай тұрған емес қайғырта тұрған е өмірің қысқарды бұл жағын түсініп ба деген ошоны эстетип естетіп эстете турган күн да өзүчү чын чынына келгенде ошондой да же өмүрүңүз узарып атабы кыскарып атканда сүйүнүп атасызбы қысқарғанға өмүр кыскарганга сүйүнөйлүбү же кайгырайлыбы кайгырат да ақылды адамдар а туулган күн каяктан сүйүнө турган күн болду анан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 маңа сөз қайтарат, анан жиним келіп ұрып қоям Чынында маңа тең келіп аймап салат. сөзім бара бара еч өтпей баштады Кечкі телефон менен әлек болот маңа болған сезімі тақыр жоқ, болушунча жақшы сөз айтам айландырып келем выходной күндері. москвада тұрауыз, ата энемдин қызы жоқ болған үчін өзүнүн кызындай жақшы көрүшөт кече апасы менен атасы келді.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 ертең екі балалы болғанда мындан да тоғытпай таштап кетеді деп жатады ұстаз не қылсам болады не қылады ә адам иманға шақырып тобаға шақырып жақсылық ажырашып кету баяғы орысша айтмақшы успеть етесіңдер да ал любой эле кайсы эле ажырашып кетсең кете бересиңер бирок үй бүлөнү сақтап қалу қармап қалу бұл мээнет талап кылат өзгөчө мына азыркы ушу шайтандаган дүйнөдө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 таныш жоқ болса сатып атышады он миң сомды жиырма миң сомго чейин жергілікті калктан қол топтоп алып барғанбыз мэрияға жер ә, мэр бүтүрөбүз деп айтып кайра кайрылсак ішім көп бош эмесмин деп қайтігерді қылып жатады қантип маселесин кантип мәселені чечсек болады эми қарап көріңіздер ошол жақтағы мусулмандар биригип мэрге дагы барғыла сүйлөшкүлө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 кока коланың құрамында бояғыш және кофеин қосылған екен бояғыш мен кофеин арамбы эми қосылмасын қарап көрүш керек кофеин деген эмнеде деп баягы кээ бирлерден уктук эле бир мына эмне деп коет эле насекомый неме кызыл бир не кышеникпи окшогон бир неме кошулат дегенди уккан элек эми канчалык анык экенин мен билбедим бирок ошолор кошулса алар болбойт экинчиден анан буга азыркы акыркылар айтып атпайбы адамдар эле өтө эле көп кум шекер кошулат экен деп адамга зыяндуулугу деп анан бул болсо ушул канча адам ден соолугунда витаминдердин баардыгын жок кылат экен дейт баардыгын эле шыпырып эле кетет экен дейт анан кийин бул билбейм кандай кыскасы мен өзү ичпейм өзүмө айтсам мурда ушундай эме кылып коет элек сатып алып ичпейм бирок берсе иче берем депчи азыр бекер берсе деле ичпейм азыр үчүн иншалла мындай нерседен узагыраак болғанда жакшы өз өзүнө альхамда жармалар бар жакшы суулар бар жакшы чайлар бар тақсы ә, кофенин өзі көп эми мынанын эми кока коланын көп зыянын айтып жүрүшөт да өтө көп зыянын айтып жүрүшөт